Awesome. I need consumables. Watch out! I got supplies! Watch out! تبلمت وانا مكنكرة وقعت بلمت وانا انجاز انجاز الله الله اكبر خليني اشوف خلاص خلني اشوف طاوة وارجع حبيبي منو هيك هيك ليش تكبروا والله مرين ليش تكبروا تبلعون كفو راح موت راح موت انا موت راح موت كفو